kulala zaidi. ni mahali tulipiga hapa, mahali tulikuwa huko chini. Alia tuh tuh kilan dia tuan. Hizi ni njike. Njike hazina mapembe. Oh, Za mirip kan inambilia ada tuh ada tuh kilan dia. Nani? Bener namanya? kwambĩrĩrio tigakorwo nĩ gũnjirigana ĩrenda irathama irathama ndionĩ nayo ũndũ Eketai etoponari are Deh. keeya. Dei. É...